Dobro Doschli, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video mit Sebi. Und jetzt gucken wir das vierte Musikvideo an von Maja Berovic, der bosnischen Sängerin. Die hat ja ein neues Album rausgebracht gehabt und genau, wir gucken uns jetzt alle Musikvideos an. Und ja, Nummer 4 ist das Lied Bonbon. Äh, <laughs> bin gespannt, wie das Lied sein wird. Ob das vielleicht ein bisschen anders sein wird als die anderen drei Songs, ein bisschen peppiger, mehr abgeht. Bin gespannt, gespannt, gespannt. Äh, habt ihr schon ein Lieblingslied vom Album? Schreibt auf jeden Fall in den Kommentaren hin. Äh, wie ich sehen kann, wieder von Caneras, wie die anderen drei Lieder, die wir angeschaut haben. Wir haben schon Breme, Honey und Motto angeschaut. Ja, dann geht's mal weiter aus dem Intime-Album. 1,4 Millionen Clips. Ui. Oh, Latina. Mit oh. lackierten Nägeln. Jetzt mal mit Bass. Ui, es ist bunt. Ist anders als die anderen Lieder und Wow, richtig bunt, auch das Musikvideo. Schon krass.

jeden Fall verschiedene Settings, also jetzt nicht wie die, bei den anderen Musikvideos, wo es jetzt nur an einer Stelle so war. Ja. Hier hat man mehr Settings und ist aufwendiger gemacht und sieht echt cool aus. Ja, gefällt mir auch mehr als die anderen. Ja, und das Lied ist auch bis jetzt, also das Lied drängelt sich schon vor, so <laughs> nach oben. I'm not a problem. viel Glitzerzeugs auch. So also bling bling. Oh mein Gott. Egal. Also das Lied gefällt mir schon. <laughs> Hat schon einen Ohrwurm-Effekt auch. Und so viel Bling Bling in dem Video ist auch so richtig catchy, ey. <laughs> ja, doch nicht so lecker. Geil. <laughs> Zu viel Kalorien. oh. Und ihr Styling wieder Hammer. Richtig geil. Das war echt, also das hat sich jetzt vorgedrängelt, sage ich jetzt schon mal. Eins meiner Favoriten ist jetzt. Oh, ist schon unser viertes Video. <laughs> Wir haben nur noch 1, 2, 3, 4, 4 Maya-Songs übrig, also Halbzeit. Was sagst du bis jetzt? Das fand ich am besten. Ja, Bonbon. Cool. Schreibt gerne in den Kommentaren, ob euch das Lied auch gefällt. Habt ihr schon einen Lieblingssong aus dem Album? Schreibt es auch in den Kommentaren. Guckt auf jeden Fall auch unsere anderen Maya Reactions an, die wir jetzt heute machen. <laughs> Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Vergiss nicht zu liken und zu abonnieren. Dann sage ich auch Videomosse. Äh, bis zum nächsten Video.